assalaamu calaykum walaalaha youtubeka janaalka aad daawanaysan waa official haha anigoo ah m r k bojo walaalkeyga calow ramos ninkaan magaciisaba kama marnaba meesha uu qoran yahay waayaabi maanta halkan waxaa usoo fadhiistay wax badan luqada maadi maxaa tiri waa wax badan waa aragnay laakiin maanta maanta la joogo isla saacadaan waktigan ninkan waa nin oo baraawiin soomaali waay laakiin gaar ahaan gobol gobolku kusoo jeedo luqadoodii luqadooda maanta wax waxa kuwareysanaynaa luqada baraawinka aniga af soomaaliyan ku dhahaa asigana af oo baraawina ugu sheegaa maanta iyo waxay meesha ka dhaco calawi diyaar ah ah. waa tahmo diyaar quslin asxaabta alquslin waa qusl macaan eh bilaab saaxib cida aquslin aquslkina isku celisa xataa isku saaxib waa Khupele salamu we. Khubuli? Khupele salamu we. Khubuli salamu we. Bismillaahi raxmaan raxiim. Noogu wad. Waxaa dhahdaa waa kaa tugooya. Mina kuvuuka we na kuvuuka ko. Bismillaahi raxmaan. Mina kuvuuka loo maama. Mina kuvuuka. Mataqaanaa. mataqaanaa xog adaan ad mayaata an maxaa tiriyaaya noogu wad abo faranbadlo micnaha xawaamanka kuweydaa markaan

gogolo war gorgorle maqlinaayo aan gorgorle maqlibe gogorle war gogolo hadlaadale saxaaba manuu dhidhiloo saalaay saxaab hadaa baraawinka sasne ninkaan wuxuu sheegay ujeedaa kumanta kasoo bixi kumanta kasoo bixi run iyo baan wuxuu yahay saxaab dadkaana ay kala soo bixiyaan diyaar waay waxaa ii sheegtaa waa ku jeclahay waa ku jeclahay waakana waayaagaa dhe nakupenda nakupenda nakupenda awana wana kupenda mano nakupenda swahili barao isku isku hadal lewa ah, nakupenda nakupenda nakupenda babalugada ay dishay abo misracna jirashmane minawe ya jirashmane minawe bismillahi rahmaan wakufeera madhadi maya wakufeera jirashmane minawe akuleya shan miskin wallahi magisaan saxib gabad noogu wato anoogu socotaa saaxib aashay mobel mobel mobile lay dhahnaa afkeen baraawi soomaali isku hadal leenahay isku hadal isku hadal hadal micnaha maxaa ku dheedayn hadal koodii koodii koofidka maxaa dhiibay kood lulimiya <laughs> kood lulimiya saad meelaasi halkaana qabaano saad saxara ay hayso saxara wanya wanya wanya jeke champions jeke champions 给里边，我娘，我娘，我娘，我娘，我娘，过来，我娘啊，我娘，我娘，我来，我家，我家，给你来，我来。妈呀，我家，我家من اللي ونيا من اللي ونيا ونيا ونيا ثير ردوها وملوها بسعاو ما بالك ناس كجون خص الدراد ديزا ونيا مالا آه. صاحب استنجي إيه هيسو استنجي آه. شيشلا كونيا ما ده شيش ما ده Iya. Eh, sisiko sisila sisila kunya. Sisila kunya. Ah, ubadna baraw shinas lega bo. Sisila kunya. Wara shinas dam baala nikana shinas actors joga. Shina kunya. Eh, ting. Ting mashongi. Mashongi. Mashongi shumya. mashungi mahalat la mashungi maxaa ku cilmi de mashungi ya ku dhay mashungi mashungi mashungi eh mashungi <laughs> ilko

Mozu. Imazu, Imazu. Imazu. Imazu, msidae. Imazu kawna. Eh. Imazu ya kudai Imazu. Ah. Mosa le wana na. Mosa na, Mosa le wana na. Ah. ah. Bris ne. Zijo. Zijo. Eh. Zaka na. Mai zaka mai zijo. <laughs> Zijo. Basta ne. Basta le kudana af Somal kay. Basta. Basta. Ah. Basta. معناها لخدين حتى ما طلياني من كوت صاحب micnaha haysato kursino kursi cici cici بينك الله معبود الارض تسمع تسمع قرين ايه جيجي جني جني جيجي جيجي جيجي جيجي افكار تم قوي جيس لا مكان ديكو تعاو عمولة عمولة جنيلة انجن جنيلة وين لسانه ما يساعد بدل ما ما يا افكيني ميا شعل معايا جنيلة جنيلة جنيلة بلاز بلا ما بعدك kama digsoo bixiya dhagoolani dhagole dhagole dhagol dhagole ku dhahnaa dhagole la ku dhaagiyo san ay san ipula ipula eh. ifurmis daya ipul macla sanka waa inoo dheeriyada <laughs> waa dheeriyada ah. inagood ayadiiba waxaa ku weydinaa gabadhaa ku imaatay abuwa ku jeclaa ku dhaadi maxaa dhehey we mina kupenda nami nakupenda adwa ucelina eh, iyo ani waa ku jeclahay nami nakupenda dheen naami nakupenda ani waa ku jeclahay nami waa ku jeclahay aw ma sas dhii rabtaa saxo ya oge abramina shukan soo yahay aba ogno ya naag bramina ma shukan soo ah sas leeyahay saxo has as u dambeys waano laastigi ah. taante lab lab mada barawe lab lab lab ana kuwedilaabe ah. lab lab lab lab su'aalka aad u dheeriya innakum fanya matapika matapika ya eh, ninka waa بود الارضيه تعرفك تعرفك والله من مخفي فاهمك تعرفك انكم فيا ماتا بيكا ماتا بيكا انك ربك يقرب عليك ويلك ويلك ويلك انكم فيا ماتا بيكا ماتا بيكا انكم انكم القران ماسك به تعرفه innakum fanya matapika matapika innakum fata fata fata fata fata fata هذه البرامج شو شي نسل الأذبح صاحبه اي جيب لي سيما ابنا وانا كامبي اجبتك وابدالي به صاحبه اصحابته واوجد انك هادو باي شيء inag commenti kala soo saaray ka waa shiinaas waa ah, ah. shiinaas diidan ay laax saxawo jeke jawalakiisa taa asxaabta commenti like share dambala kana loo na